ሚካኤል ምሩጽ እባላለሁ። በትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር በትግራይ ክልል በአሁኑ ሰዓት በአራት ዞኖች በ29 ና ከ79 በላይ ቀበሌዎችን የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ተከስተዋል። ስለዚህ በዚህ ደግሞ የኬሚካል ርጭትና እንዲሁም በቀን በቀን ደግሞ ከሰብል ሰብል ላይ እንዳያርፍ የማባረር ስራ ህዝብን አስተባብረን እንደ ክልል እየሰራ ነው የምንገኘው በአሁኑ ሰዓት እና በአሁኑ ሰዓት የብርሃን በጣው መንጋ ሽፋን በክልላችን በሚመለከት 779 ሄክታር መሬት አካለው ነው የሚገኘው። ከዚህኛው ደግሞ ትሪት የተደረገው ወይም ደግሞ የመከላከል ስራ የተሰራበት 76949 ሄክታሩን ያክል የመከላከል ስራ ተሰርቶበታል። ይህ ስንል ከ5507 ሊትር አካባቢ ኬሚካል ተጠቅመን የተቀረው ግን ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ማለት በባህላዊ መንገድ ከማሳ ላይ እንዳያርፍና በመጨፍጨፍ የመከላከል ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንደ ክልል ከመስከረም ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ማለት ነው ከ20 በላይ ስዋርሞች ወይም ደግሞ ትላልቅ መንጋዎች ወደ ክልሉ እየገቡ ነው የሚገኙት። ከዚህም አልፎ በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎች የአንበጣ መንጋ መፈልፈል የታየበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ እንደ ክልል ከመጀመሪያው ጀምሮ ህዝብን በማንቃት ህዝብን በመንገርና በተለይ ደግሞ ግብረ ኃይሉ ከክልል እስከ ጣቢያ ያለው በማደረጀት በኩል ሰፊ ስራ ተሰርተዋል። አስቀድመን በ2011 ለባለሙያዎች ለአርሶ አደሮች ስልጠና ተሰጥቶ ነበር። እንዲሁም ኬሚካሎችም በሚገባ ሰኪር አድርገን ነበር እስካሁን ድረስ ማለት ነው እስከ ቅርቡ ጊዜ ድረስ እና እንደ entry point ወደ ክልላችን የሚገቡ የአንበጣ መንጋዎች አምስት በሮች ናቸው ያሉት። አራቱም በአፋር ክልል ካለዋ በሚባል ራያ ጨርጨር አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው። ሌላው ወጀራት ዕስራ ዓዲ በሚባል አካባቢ ደግሞ ስንዓለና ገንቲ በሚባሉ አካባቢዎች፣ በእንደርታ አካባቢ ሽኸት፣ ለምለም ጣቢያና መሰረት የሚባሉ ቀበሌዎች እንዲሁም በጽራእ ወንበርታ ዴሳ አካባቢ ማለት ነው። ደሳ በሚባል ደን አካባቢ ክልሻ በሚባል በር በተደጋጋሚ ይገባሉ። ከአማራ ክልል በኩል ደግሞ በቆባ አካባቢ በራያ አላማጣ ማለት ነው ስሊን ውሃ ከስሊን ውሃ በማሮ አድርጎ ወደ ጨርጨር የሚገባ የአንበጣ መንጋ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አበክረን የምንስ ስራን ያለ ነው በአምስቱም በሮች አካባቢ በጣም intensive ሆነን የሰራን የኬሚካል ርጭት ስራዎች በስፋት የተሰሩ ነው የሚገኙ ማለት ነው።